Atizapán, México. Atizapán, México. Atizapán, México. Atizapán, México. México. digital este, Iluminación digital este, Iluminación Agradecidos estamos con ustedes por y Para pera, para pera, para donde pavita abajo, un estado donde va a ir trabajo. Nuestro esplanto de lucha nos ha vuelto a poner en el camino de los hombres, El sonido llamado de Sion está contigo esta noche. El sonido, el sonido, el sonido, el sonido llamado de Sion está contigo esta noche. Aunque usted no lo crea.